接下来我会开启大阵，谁若经受不住，便退到自己能承受之地，明白了吗？嗯。 英姐，坚持不了就退后。第一层王者意志最为浓烈，若能坚持下去，必有惊人裨益。两位。 还请释放出自己的武道意志，威猛霸道，如烈焰焚天，这就是老祖的烈阳武道吗？复兴城院长的星光武道。 演化周天，执掌星辰，不可思议。诸位，眼前的正是刘太老祖和傅星城院长的武道意志。接下来，我会演练数种万法归一的武道意志，好给予诸位启发。此拳意，是我模仿九天五帝司空长天所演练出来的拳道意境。若能掌其千分之一，便可以拳法入道，轻松跨入武王境界。 此为乾坤五帝赵吉天的掌法一绝，一手乾坤掌法可捉星拿月，禁锢虚空。此乃风云刀帝傅京城的风云刀意。 这就是我要追寻的刀道极致吗？为何这剑意竟有孤独之意？他，在明七。 一切只看你们自身造化，悟之得道，不悟成凡。武王，只有武道意志达到极致，才能跨入武王境界。这帝王晶石虽不能让我跨入王者境界。 却能让我暂时拥有王者之力。这是真元威压，陛下突破七阶武王了。 罗阁主他们也突破了，四人同时突破我，不可思议！什么时候武王境界这么好突破了？刘玄瑞，威严，帝王之威不可言；卓清风，凌厉，一身狂傲逆流而上；耶律洪涛，火爆，狂放霸道，一生不弱于人；南宫离，深邃。 知识渊博，智慧之力，不错，他们都领悟到了。